Thank you. मास्क हटाओ मास्क हटाओ बच्चों भारत माता की बहुत बढ़िया भारत माता की जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की गाँव की गलियों में घर कब आओगे घर कब आओगे लिखो कब आओगे तुम मिले दिल सुना सुना है यादें वे बातें चिट्ठी आती Come on, bitch.